para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dunia teh aya lima benua Asia, Amerika, Eropa, Australia. Gede. Di, di tengah-tengah dunia teh aya Indonesia. Masya Allah, terkenal ke mancanegara. Di Indonesia teh aya Pulau Jawa, di Pulau Jawa Teh aya Banten di Banten Teh aya Pandeglang Beuh, mantep ternyata Pandeglang teh lain sekedar tenar di Indonesia di Belanda teh tenar di Prancis tenar di Inggris tenar pokoknya masyhur kurang Pandeglang teh Mali enar <laughs> pisaan orang pendengar maling naon cina kiai maling daging ayo mencet kebo orang pendengar lah makan terkenal nu mencet kebo di Mekah teh ah, nu mencet munding mencet sapi orang pendengar lah orang Arab ge bingung nu kuduna dua kintal kau jadi sakintal etalah hebat orang pendengar. Masya Allah maling ke Mekah ke di Mekah ke maling terus upahan Masya Allah eh, ditanya betul lo to panda gelang teh ya orangkercing di pan gelang ngaji semkuring merek nanek nyaritakan asal-usul panda gelang di panai gelang teh ayakti aya tanding ngaana kibuut papa Kiut papa mua tanding leut mua tanding lemun ngamas alasan masalah Kyai kekian aya di manehanana kejawaraan aya di Kibuut papa boga istimewa anakak mundi belum kece kadian tanding masalah tandingut tanding segala rupa boba kamusan nya lelekenan in tapi nyin gelang lain cara zaman kiwarni belum se tadi belum diketrokan anak make lenya herang make lengan diluhur batu sangsta dibelem dilan dibentukan gelang dibentukan gelang sanggesta dipak perhan ternyata ngnganan kudu kacaikan batu nu etamanehan disen disen na di hiju tempat ngarang tempatnak eta dikabayan cikole Aylah kuri disebut batu namrak niangan tempat janganuluiken lalakon ayaah didicikolaken ciko Eunganyan eh, ke nih Kabaya Ciman ayatnyamah dibelem dibentukan maka lengan dipeprekan kekuatan batu nah maka disebut batu belah ulama asal ngain lubelah meringkak bulu maksud bisa <laughs> mana bay yang maukolot-colot haha <laughs> ayaah batu belahci taman kebaya Ciman Masya Allah didnyala dibenentukan rapi jadilah gelang makaak disebut pandai mande gelang na gelang nalang zaman harita langsung Anjna lapor kasihekh Maulan Hasanuddin diiri kulima jemu maulan Hasanuddin almarhum Alhurlah Allah kaget seorang panda gelang kampung anu luar biasa bahkan lain sekedar kampung leweng meleg-meleg bisa jij hebatnya diterima dengan dualah tangan usah maulan Hasan Udin sudah diterima pemenang balik Day eta buyut papak teh diangkat jadi penasehat keraton jadi boga sejarah lain lalagaan maka pada gelang teh disebut pane gelang lantaran zaman tak mah masih kena Belanda dilempengkan pandeglang babalabar Belanda mah loba pandai pandendas pandai pandai pandai dan dan lain-lain sebagainya nah ialah asal usul pandeglang ciksa kaol malain itu sesari hidayatullah teh nyerang Banten babat Banten nu titik beratkan ke Maulana Hasanuddin pada tahun 1500 25 berhasil Banten teh dikuasai khusus khususari Hidayatullah tahun 1570 maka Sesari Hidayatullah teh nitipkan Banten sebab dia selesai keselesaian saur Sesari Hidayatullah alhamdulillah Banten gi jadi milik kurang terus sampai kengka lampu belah dituna bebes tegal lain lettikletik raton Banten teh di bebes di tegallah di lampung Masya Allah pajajarante benangku Banteng maka cek Syari Fi itu lo penit nyambung gelanglang tehlang nyambung ge gelang bahasakinaya maksud nyambunglah perpolitikan nyambunglah perekonomian dibangunlah khusus Syari video itu loh perpolitikan atas ka Banten je perekonomian Nana maka Banten teh Boga panda gelang lain litik-litik sejarah wehe hebat Pandaigelang teh mantap bangga orang jadi orang Pandeglang. boga sejarah dibaca lain sekedar ku orang Serang lain sekedar ku orang Banten dibaca di Belanda dibaca di Jerman dibaca di Perancis dibaca di Inggris Pandaigelang teh sejarah internasional dengan nama Pandeglang seperti itu wah oh, Pandeglang? ur tapi cekaruna lain gitu panelang teh panlang teh sawwarehma ibuke I maksna Dedellian anu jelas bahasa dedellian anu jelas teh nelak di paneglannte ayah hijj lembur ngarana eta sang Hyang herang angakguru eh, ke menyebutkan nanya konya di mana lembur San Hyyang heran teh didinyati ayaah batu daerah narada pasir gimana S Hyang herang itu nyahu oh, je ya itu sejarah sih bakal ditembak ke orang Perancisnyaaknyarada <laughs> <laughs> pasir itu nya aya batu gede batu tehan opat jelemah juruk Na lamun urang kadinya neemppo ke arah utara ke arah barat ke arah Selatan Timur maka disebut ne siap belaumulaang ne deelean tak yang heran luar biasa maka kolot nyebut Na tuh dipaneglaan ang kemana-mana tuh panglaantete bahasa karun sang Hyangngerrangnak bahasa karun peninggalan karruhun haju bahasa naga tuh paneglaan cekarruhun panan panan dilepengkan jadi pandeanluji <laughs> tuh kan Iilah panan Masya Allah Iya sejarah lain sekadar dibaca di Indonesia tapi dunia Masya Allah masih kayaknya ya riwayat-riwayat tentang wajah tasmiyah pandeglang cuman nu dua deui dianggap doib nu tilu etama mu'tama utama ente coba ke perpustakaan Belanda bakal ayah mengkukura dibacakan bahasa Belanda ente kaget ayo bahasa Inggrisnya pasti kaget mualah aja bahasa Inggrisnya nunya homangan ngan I love you doang <laughs> iyalah gelang eta sekadar wajah tasnya istimewa eta buyut papak teh hirup di keraton jadi penasehat Syekh Maulana Hasanuddin saat kita Nulewi hebat deh kalau pandai gelangji Kyai lamun di anyar et nga Jasin Bahil anyar lain anyarsumpir Bahil disebut anyartessu diampir ketika Herman dandas ngebangun jalan disebut anyar panarukan setelah selesai jalan ke kurang dinyata nyebuta anyar anyar anyar jalan anyar bat denles nah setelah baik konganan et bahasa anyar teh di zaman danles jadi ku kasbut anyar ceksa kau mal gitu ayah hijiluana Kyai jasin Kyai jasin kalau beguas Hai ilmuzohir batu ga sa kadarr ngalalau kalau boga guru mursy meniti dengan sulukna jadilah manehana seorang manusia nu berderaja hiji titip guru mursynya ngansakil biji doank guru mursyidna jele numere mual Kudus susah sakit jelemah numere mual Kudus susah tancepkan ke jero tanamkan di jero di jero seperti dunia bakal ditinggalkanbun Quran dibikenan nih bakal kapal dijaga di akhirnya Cak guru je lemah anu merek mual jadi susah mual susah ku merek akhirnya ibadah di anyar kecerita anyarla ibadah annya nama lain sekedar di darat dimana-mana beres ngaji karoun di laut jangkar dikahandapkan mancing ongkoh ngajaring ongkoh mancingsadadar dhohirnawe hungkul mancing rek menang lamun bener-bener te menang di akhirnya na-adoa ya Allah ya rob ulah datang kaab di Poos diabalik teh hiji dua mah bere fair miskin la lonjong so mancing merek menang rek sebabnya nana salat diluhur paraku pirek Bali lauk numana bay hayang dila ayam dibawa sebab la ke tekan poga amb belah sahnu mancing say diluhur parahu pastiing digunakan manfaat dioda kohken di dahaar ju leaju dipakai ibadah la ke hayangun kula ke mariu mancing Q eh, beneran hakjing Masya Allah barang mancing mulong gede menang suraknyaraga laut emas anu kira-kira 5 kiloraga nanya kau keambula tol atnya honya Aduh kesembarangan lautwalilah lamun mancing laut krabang Solihin lamun kalau tahu ke hayang di bawahgas aya ya Allah ya Robsholawat satu macamsholawat karena jasim satu ketika ijazi asal magrib asal magribme magrib halan Dina laut kemaksudansan mana sebabnya jadi Imam maghrib satu ketika satu ketika di ayahangin bisa untuk bisa mendarat di laut baik Masya Allah Gusti Ab Imam di masjid di da namun Abi meria ya Allahob sementara angin terus be hi itu bisa mendarat sera Gusti Gusti Abdi Masjibab Abdi di Parentahku Gusti kamulan Nana jasim di masjidni Maman ayah di laut ayah deh kurang bisa gitunya handungma mualnya kukolotnut aya dibora terustaakgus tenang gitu mau diturun ke luar biasa ja sih Masya Allah nah satuketikahan den nga denge di dar budak ce ayati Luna nu ce teh ditanya makna diraunpurnaari budakkilpar candahan Masya Allah laut anu menang di laut langsung didikan KB lo Ahirza kijasteya terkenal.